What is the situation so far here in uh, Tenwek? Yeah, currently the situation in Tenwek is not good. Na nitaomba tu niongee kwa Kiswahili. Kwa hivyo nilikuwa nataka kusema ya kwamba kenye tunafanyiwa hapa si mzuri na tunasikia ripoti kutoka pale Nairobi wanatuambia ya kwamba eti tuendelee kupika kura. Nataka niwaambie wale ambao wameketi Nairobi, tafadhali, sisi tuko na shida, sisi wananchi tuko na shida, tumepata shida miaka tano. Saa hii mnatuambia eti tutulie, eti kura iendelee, na watu wameanza kujichagua. Sasa ningeomba wale ambao wanasimamia hii kiti, wale wanasimamia hii chama, msiharibu hii chama. Mlisema ya kwamba mnapenda William, saa hii mnaharibia William. Kwa hivyo kama mmeharibia William, msituharibie sisi wananchi wananchi, na tunasema kama wananchi haitaendelea, hata mshuke muende wapi, nyinyi wale ambao wako Nairobi mweketi, hatutakubali, tunataka haki. Angalia sasa, watu walipiga kura usiku usiku, wa watu walipiga kura, ona Alafu sasa mnatuambia eti tutulie. Alafu mnatuambia eti kuna ingine inaprintiwa Nairobi mnaletwa. Inaletwa iletwe wapi? Kwa hivyo tunaomba Deputy President of the Republic of Kenya, Mheshimiwa William Ruto. Najua unaniona na unanisikiza uketi Nairobi ukiwa umepanga nyumbani, la sivyo mimi mwenyewe Patrick nitasema leo, ukijaribu kutulazimisha leo hii kwa hii process, tunaambia Raila karibu Bomet, mukijaribu raundi hii kutulazimishia hii kitu Raila karibu Bomet, tutaenda Azimio na sisi kama vijana tutakupali. So kama you either choose, you choose to either mukupali, mukerekebishe, mpospone ama tuame twende hasimio eh. That is the only thing we will do and we will do it. Hizi ni kura zetu, hizi ni kura zetu bana. Kama mnasema Bomet ni, ni, ni, ni bedroom ya William, ikuwe bedroom ya William wakiwa wametusikiza. Hivyo basi, mimi sina mengi, lakini mkiendelea kutulazimisha, hata sisi tutawalazimisha. Mwezi, mwezi, mwezi wa nane tutaenda hasimio na mimi ndio nimesema, si mtu mwingine, tutaenda hasimio Asante sana.